Bruder Avaratius in Episode 2 ist ein beinharter Manager. Ich bin sehr froh, dafür Siegfried Wahler gewonnen zu haben. <laughs> Äh, ja, du kennst eigentlich, hast deine Hauptrolle schon gespielt in Space Tours. Ja. Du weißt eigentlich, wie es bei No-Budget-Produktionen zugeht. Ja. Was hat jetzt bewogen, den Wahnsinn noch einmal mitzumachen? Naja, weil es in dem Film sehr stark um Pizzen geht, nämlich zumindest darum, dass äh, die Versorgung mit Essen am Set irgendwie hinhauen wird. Oops. <laughs> Catering. Let's go, Chin. <laughs>